Damit YouTube die Sicherheitslücke so schnell wie möglich fixt, muss dieses Video viral gehen und YouTube muss es mitbekommen, damit sie es fixen können. Deswegen teilt das Video einfach mit allen, die ihr kennt und verbreitet es einfach so sehr, wie es geht. Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und zwar geht es heute darum, dass Garculum TC Schubrecht gehackt hat. Ihr seht gerade schon den Beweis die ganze Zeit als Video ablaufen und jetzt blende ich euch einfach mal das Video ein, was Garculum bei ihm hochgeladen hat. Guten Abend Tizi und guten Abend sehr verehrte Zuschauer von Tizi. Mein Name ist Garkulim und ich habe Tizi eine Mail geschrieben, wo ich ihm über eine YouTube-Sicherheitslücke erzählt habe, äh, dass ich auch seinen Account übernehmen kann. Das hat er mir gar nicht geglaubt, hat auf Twitter geschrieben, ich sei ein Verleumder oder so. Und mit diesem Video möchte ich halt einfach die Existenz über die Sicherheitslücke beweisen. Hier, ich habe jetzt auf deinem Kanal ein Video hochgeladen. Du siehst, ich lüge nicht. Wenn du Bock hast, kann ich dir auf also per Mail meine WhatsApp-Nummer schreiben, wir können es mal ein bisschen unterhalten und ich helfe dir, deinen Account umfangreich zu schützen. An alle, viele Grüße, haut rein. Es ist beängstigend, dass so eine Sicherheitslücke auf YouTube existiert und ich hoffe, dass YouTube es schnell fixt. Ich finde auch, dass Garklum auf jeden Fall von YouTube belohnt werden muss für diesen Fund dieser fatalen Sicherheitslücke auf YouTube. Er kann einfach Videos hochladen auf fremde Kanäle.